老娘柏林波士子修女，叫撚够你老母个丑花喜啊！点解知那人咁能鍾意叫鸡嘅呢？唔通龙就即系蛇，蛇就梗系去偷鸡呀噶啦！先听撚鸠埋童声嚟哼唱嘅鸡公仔把啦，童声离坑唱鸡公仔。